Olá, que tal? E aí, gamers? Sejam bem-vindos a mais um Jogando Offline. Eu vou jogar um molotov nessa galera aqui, ó. Nossa. Todo... Você descarta e o molotov simplesmente mata todos os zumbis dentro da área que ele foi arremessado. Sempre tem um jogo bom, uma, uma dica de estratégia, ou... Nossa, mano, que porra é essa, cara? Você não dá pra gravar. Ah, isso aí, velho. Vê quem é, cara. Tá quieto. Pelo amor de Deus. <laughs> Sérgio! Vamos, vamos, vamos! Cara, fudeu, fudeu. O Thiago, o Nick nem conseguiu reagir, velho. Pô, cara, eles precisam ver, velho. Tá acontecendo. E o Paiola? Cadê ele, velho? Uh, uh, uh, ô, Osmar! Osmar, o que você tá fazendo aqui, cara? Porra, é essa aí? É um apocalipse zumbi, cara, é sério, velho. Não, sério, digo, é uma festa, vocês não quiseram me chamar, qual o papo? Pô, segura isso aí então, cara. Não, não, zumbi não abre porta, né, cara? Só pelos raptors, tá então a gente sabe, né? Ah, então quando tiver um apocalipse jurássico, você me chama, beleza? Cacete! Pega da esquerda. Bora. Atrás, cuidado, cuidado! Caramba, velho. Tirou seis, hein? Dei sorte, né? Bora, bora. bora, vamos, bora, bora. Porra, gatinho, olha. Vamos, vamos. Por ali, por ali, por ali. E agora? Onde bate? Puta, malofo. Não, não fala isso do cara. Não, é outro balofo ali. Que negócio é esse, hein? E dois lerdos, cara. Desencana. Essa arma não vai funcionar. Olha que vai, pô. Dá isso aqui. Aqui. Pronto. Não, cara, não adianta. É balofo. Aqueles caras. Os caras, os caras. segue, segue barulho, cara. Tá, beleza. Seguinte, tem um plano. A gente... Qual é? Pai, eu não aqui! Como é que você tá aqui, velho? Cara, eu sou liso, que nem Sou fera. Otávio, tá? pegou de elevador? Não, eu vim, eu fui buscar o fone, vocês esqueceram a arma lá em cima. Tá de bosta. plano é o seguinte, meu carro tá ali, deixa a porta aberta, tá? A gente tô sem a chave, mas o controle remoto lá dentro. Pega o controle remoto, abre a porta da garagem, sucesso. Demorou. Agora, agora, agora. Caralho, porra, deixa aí, deixa aí. Não, não, não, não, é, é Berserker. Ó, vermelho. Não tá adiantando. Não, adianta, aqui não é só corpo a corpo. Não, não, não. Tenta, tenta na cabeça, tenta no tiro na cabeça. Não vai funcionar, cara. Não, não, calma, porque é coração. O coração circula o sangue, vai. Tenta no coração. É calcanhar, calcanhar. Ele cai, né, pelo menos. É. Já foi virilha? Tá. Tenta é outra. Ah! Quem é difícil engatar nas costas, velho? Ah! Posso tá uma vez? Tá, ó, liguei, liguei a trava aqui, tá? Tá bom. Segurança em primeiro lugar. Ah! Tá, destrava pra mim, preciso dar um, um tiro. Opa! Ah! Tá, então peraí. Ah! Não, não foi, cara. Ah! Na lá, tá não, porque se rola. Rótula direita. Rótula direita. Não, não, parou, parou, parou, parou, parou. Tá chegando perto. Ah! Deixa eu tentar do meu jeito. É. Só uma vez, só uma vez. Tá bom, só essa uma... vez. Só uma vez. Mas senão vai ser do meu jeito. Relaxa. Vamos pro carro. Deu sorte, hein? Aqui, ó, esse aqui é meu carro. Estacionou que nem imbecil, né? Pô, isso é bullying. O cara é daltônico, velho. Vamos, vamos, vamos, vamos. Vai, Pena. Vai, vai, vai, vai, cara. Vai, vai, vai. Fechei. Vai, vamos. caramba, cara. Olha ali, olha velho. Olha ali, cara. Estou vendo, velho? Essa puta não morreu na escada! Ah, ah, ah, a frigideira é ruim! Dudu, agora, Sejão, diga a estratégia, a gente tá cercado. Velho, dá sorte. A gente é um, Dudi. Dá sorte no carro. Mas é o meu carro. Mas funciona, vai, vai, vai. Eu vou enfiar a mão no meu carro e... Volta aí, fala aí. Nossa, aqui. Me dá. Caramba. Não, velho, é tem isqueiro, velho. Uh, por isso que não funcionou. Caramba. Tá bem também com dois. Vai, vai, vai, que bom, Vai. Que? Porra! Fudeu, cara. Volta, deu, velho. Né? E agora? Ai, caralho. Só assim não dá, né, meu? Volta, volta, volta. Deu, né? É, gamers. Sérgio, acho que depois dessa não tem mais jogando offline, cara. Fudi vindo pra esse canal de vocês, hein? Que merda! Desculpa, Bora, bora, bora. <laughs>